Bon, oubliez tout ce que vous avez appris au sujet de la monnaie à l'école. Mais, mais on n'a rien appris à ce sujet à l'école. Bienvenue sur Bitcoin Croissance et ici même que votre aventure avec Bitcoin commence. Ok, vous avez déjà entendu parler de l'inflation, taux de change, marché boursier, la croissance et plein d'autres termes du jargon économique qui sont destinés à vous faire abandonner le plus vite possible au moment où vous commencez justement à vous poser des questions à ce sujet, je vais faire mon maximum pour vous expliquer avec des mots simples, sans entrer dans les détails pour pouvoir me suivre et toujours en essayant de vous fournir des ressources en option pour ceux qui veulent aller plus loin et surtout, vous allez enfin comprendre ce que tout cela signifie et ce qui se cache dessous. Au sujet du Bitcoin, euh, il y a énormément d'informations en anglais sur le net, YouTube et autres supports papier, sauf que tout le monde ne parle pas anglais et ça peut vite devenir bloquant. Avec Bitcoin croissant, j'ai simplement voulu rendre tout ça accessible aux francophones.